Hər vaxtınız xeyirli olsun. Bu videoda əgər hesabınız eBay-də suspend olubsa, hansı addımlar atmalıyıq onlardan bəhs edəcəm. İlk növbədə suspendin hansı forması olduğunu bilməyimiz lazımdır. eBay-də üç növ suspend var. Hold, restriction və suspension. Hesabımız hold olduqda, yəni askıya alındıqda sadəcə eBay ilə bir-iki dəfə mailləşərək bu problemi həll edə bilərik. Əgər restriction olubsa, bu o deməkdir ki, eBay hesabımıza bəzi qısıtlamalar gətirib. Bu nə zaman ola bilər? Məsələn, satıcı səviyyəmiz aşağı olduqda eBay bizə daha çox komissiyalar tətbiq edə bilər, eləcə də listing sayımızı endirə bilər. Son olaraq isə ən ağır forması suspensiondur. Bu halda isə bəzi addımlar atmaq lazımdır. İndi isə gəlin baxaq ki, o addımlar hansıdır. İlk növbədə bir şey dəyişmək lazımdır ki, əgər bu durumda eBay haqlıdırsa, hesabınızın açılması bir o qədər də çətinləşəcək. Əvvəlcə edəcəyimiz şey səbəbi öyrənməkdir. Əmin olmaq lazımdır ki, eBay VPN-ə daxil olmamısınız və yaxud eBay-də saxta məlumatlardan istifadə etməmisiniz. Eləcə də riskli və markalı məhsullar paylaşmamısınız. Bundan əlavə, tracking kodlarını vaxtı-vaxtında artırmısınız və sifarişləri göndərmisiniz. Daha sonra işi avtomatlaşdıran üçüncü tərəf proqramlardan istifadə etməmisiniz və eBay fiylərini vaxtında ödəmisiniz. eBay fiyləri o qədər önəmlidir ki, hətta hesabınız suspend olduqdan sonra belə bu fiyləri ödəmək lazımdır. Növbəti olaraq eləyə biləcəyimiz şey eBay-ə zəng etmək və yaxud maillə əlaqə saxlamaq olacaq. İlk növbədə suspend olan hesabınızdan mail atmağa çalışın. Əgər həmin hissədə bu sözü görürsünüzsə, deməli yeni bir hesab açmalısınız. Yeni hesab açandan sonra həmin hesabla mail atın və aşağıda səbəb olaraq qeyd edin ki, mən öz hesabımla mail ata bilmədim. Eyni zamanda suspend olan hesabınızın mağaza adını və həmin mağazaya bağlı olan maili də bildirməyiniz lazımdır. Daha sonra maildə detallı şəkildə hər şeyi izah etməlisiniz. Bütün məlumatlarla eBay-i təmin edəcəyinizi deməlisiniz və deməlisiniz ki, burada bir yanlışlıq var və bunu düzəltməyə ehtiyacımız var. Əgər hər şeyi detallı şəkildə izah eləmisinizsə və eBay-ə inandırmısınızsa, onlar sizə yeni bir maillə dönüş eləyəcəklər. Həmin maildə sizdən bəzi sənədlər istəyə bilərlər. İlk növbədə Proof of Identity hissəsinə daxil olun. Burada pasportunuzu, şəxsiyyət vəsiqənizi və yaxud sürücülük vəsiqənizi göndərə bilərsiniz. Vəsiqənin hər iki üzünü atmağınız lazımdır. Elə eləyin ki, şəkillər aydın şəkildə düşsün və bütün sözlər oxunsun. Bu isə sizin şəxsiyyətinizi təsdiqləmək üçündür. Əgər 18 yaşdan aşağısınızsa, bu sənədlərin heç bir mənası olmayacaq. Növbəti olaraq Financial Information hissəsində sizdən qəbz və yaxud da rekvizit istəyə bilərlər. Eləcə də deyə bilərlər ki, tədarükçülərdən aldığınız malın qəbzini bizə göndərin. Bunlar təbii ki PDF formatında olmalıdır və içindəki adlar, adreslər eBay hesabınızla eyni şəkildə olmalıdır. Yəni eBay hesabınızda hansı adı və adresi istifadə etmisinizsə, burada da eyni şeyləri istifadə etmək lazımdır. Yenə də komment hissəsində suspend olan hesabın adını, mailini və niyə oradan yazmadığınızı ətraflı şəkildə bildirin. Bayaqda qeyd etdiyim kimi 18 yaşdan böyük olmalısınız və 24 saat ərzində çox güman ki bu mailinizə cavab gələcək. Əgər sənədlər doğrudursa çox güman ki hesabınızı açacaqlar. Yox əgər bu üsul alınmadısa, eBay ilə canlı sata qoşula bilərsiniz. Bunun üçün eBay-də Help and Contact hissəsinə daxil olmanız lazımdır. Bu hissəyə daxil olandan sonra aşağı enirik və burada fee və billing hissəsi var. Burada daxil olduqdan sonra aşağıda selling fees artiklına daxil olun və ən aşağıya endikdə chat with us və yaxud email us butonunu görə bilərsiniz. Bunları etdikdən sonra onlarla canlı şəkildə danışa bilərsiniz. Bir çox hallarda onlar sizi yola verməyə çalışır və buna imkan verməməlisiniz. Onlara qeyd edin ki, mənim həqiqətən də köməyə ehtiyacım var və mən istəyirəm ki, eBay hesabım açılsın və yaxud sizi bütün məlumatlarla təmin edə bilərəm. Bir yanlışlıq var və bu kimi sözlərdən istifadə edin. Bu yolda alınmasa eBay ilə Facebook, Messenger, Twitter və başqa platformalardan əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sadəcə bu platformalara eBay biznes yazın və onlara mesaj yazın. Deyin ki, sizi vəzifəli bir şəxsə yönəltsinlər. Növbəti olaraq vəzifəli birinə zəng etməyə imkanınız var və onu da bu nömrə vasitəsilə eləmək olar. Yenə zəng edəndə əgər ingilis diliniz bir o qədər yüksək səviyyədə deyilsə, deyin ki, sizlə biraz yavaş-yavaş danışsınlar. Daha sonra bayaq qeyd etdiyim kimi dəfələrlə onlara deyin ki, sizi bütün məlumatlarla təmin edə bilərəm. Bir yanlışlıq olub. Mən eBay-ə yeni başlamışam və eBay qayda qanunlarını bilmirəm və lütfən mənə yardım edin. Bu üsulla alınmasa eBay UK ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Çox zaman hesabların bağlanması və yaxud suspendlərin açılması eBay İngiltərə şöbəsi tərəfindən həyata keçirilir. Onlarla da bu nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Danışanda indiyənə qədər keçdiyiniz bütün yollara deyin. Deyin ki, dəfələrlə sizlə əlaqə saxlamağa çalışmışam, sənədlər göndərməyə çalışmışam, lakin mənə geri dönüş olmayıb. Bu vasitədə alınmasa, özəl link və kod vasitəsilə məlumatları göndərə bilərsiniz. Bura daxil olduqdan sonra eBay hesabınızın parolunu və loginini yazırsınız. Daha sonra yenə sənədləri yuxarıdakı kimi, yəni burada qeyd etdiyim şəkildə göndərmək lazımdır. Proof of Identity hissəsinə şəxsiyyət vəsiqənizi, pasportunuzu və yaxud sürücülük vəsiqənizi, Financial Information hissəsinə qəbz və yaxud rekvizitləri və comment hissəsinə də belə bir kod yazmalısınız. Kod yazdıqdan sonra aşağı cərgədə mağazanızın adını və ondan da aşağıda hesabınızın bağlı olduğu meyli yazmalısınız. Və bununla da məlumatları göndərdikdən sonra çox güman 48 saat ərzində sizə geri dönüş edəcəklər. Əgər bu üsulla da bir şey alınmasa, təşkil edəcəyiniz şey yeni bir hesab açmaqdır və eBay-ə başqa cür davam etməkdir. Onu deyim ki, əgər biz eBay daxilində satış həyata keçiririksə, eBay-in qayda qanunlarına riayət etməliyik. Əgər siz yeni hesab açıb, yeni qayda pozuntuları eləyəcəksinizsə, onda isə yeni hesab açmağınıza ehtiyac yoxdur. Çünki nəticədə yenə eyni şeyləri təkrarlasaz, təkrar suspend ola bilərsiniz. Əgər yeni hesabınız, yeni açdığınız hesab suspend olubsa, çox güman ki, açılış suspendi və yaxud başqa digər xırda məsələlərdən olub. Ona görə də yenidən başa qayıdın və Bu addımları yenidən təkrarlayın və çalışın ki, eBay daxilində bu qaydaları riayət edəsiniz. Bu günlük deyəcəklərim bu qədər idi. Burada gördüyünüz faylı Word formasında Telegram kanalında tapa bilərsiniz. Telegram kanalının linkini açıqlama hissəsinə qeyd edirəm və həmin kanala daxil olaraq bu faylı yükləyə bilərsiniz. İçindəki link və yaxud başqa kodlar üçün. Hələlik isə bu qədər. Digər videolarda görüşmək ümidi ilə sağ olun.